esses prêmios que estamos em Cancão esta semana. Montanhas por três alimento papel. É uma vida vertical então voltem aqui. Três as vidas a pegar estes prêmios estamos então Luciano Costa, estamos ali também. terminaram. Marafins. Grande Hilário, a é terminar aqui mais uma maratona a é privada. Estamos na a Avelino é Martins é o terceiro classificado. Avelino Martins, então, terceiro classificado, segundo lugar para Segundo Rodrigues, também aqui do Arte Baúlha, e para o primeiro lugar Augusto Castro, Sporting Clube Espinho, António Leitão. matavas é essas pessoas aí. Está melhor, está melhor, pronto. Menos, menos, menos, por favor, menos um bocadinho, está bom, Vitor? Obrigado. Vamos então continuar aqui. vamos lá A entregarem então os, troféus então. Vamos entregar então estes troféus. A entregar então aqui Daniel É isso, em representação dos Romeiros Voluntários. Temos também Avelino e temos também Esta é a das mais nova daqui, as sub-23 femininas. Falta-nos Ana Sandy Castro, é a segunda classificada, não sei se está. Pelo menos já foi fazer um rallyzito. Vai ser aqui representado pelo Bruno, é isso? Não, está lá, já está lá. Falta-nos o Carlos Quintela. Está cá o Carlos Quintela. Alguém da ímpetos para representar o Carlos Quintela. É Chile, México, Chile. México, assim é que é. Ana a vir do México, a vir até cá para esta prova, ela que está a trabalhar na banda que está pódio Sénior, masculino. E vamos então entregar estes troféus. 32 segundos então aqui neste pódio os jogos Extreme Marathon o grande aplauso para elas são as mais rápidas dos 14 km aqui vamos receber aqui também os prémios Vilareza a receberem também aqui vários prémios vou dar umas anedotas a alguns E vamos então entregar aqui as tuas campeonas, as nossas campeonas F50, parabéns a entregarem as estufas então ao seu presidente da Junta de Freguesia de Vilar da Veiga. A Paula Santos, a Helena Sousa e a Cidália do Paz para se aproximarem. Falta-nos aqui o terceiro classificado. José Macedo Acrif. E vamos então entregar este. Viana Mani, onde é que vocês estão? Meninos pra forma o Fafá, somando do Fafá. A entrega também com uma luz baldios. Meus homens, faltamos apenas um segundo classificado aqui no pódio do 040. Ele já recebeu. Temos então o terceiro, Miguel Vieira e Frederico Corda. Esse aplauso, mal, mais vez mais, voltamos que esteja frio. Vamos embora. para o Miguel Vargas e o terceiro para o André Oliveira. Entrega o então aqui o Sr. Presidente da Junta Freguesia, Sr. Presidente dos Valdir, Ela que também aí, é, que, que ontem fez também ah, a, a prova vertical, o quilômetro vertical Extreme Miles. Congratulations! Alejandra, Andrea e Sofia Peixoto, aqui as nossas três mais rápidas, sénior feminino. Parabéns, meninas, para entregarem estes prémios também. O seu vice-presidente da Câmara Municipal, o presidente da Junta de Freguesia. O homem já recebeu então o seu prémio. Temos então Nelson Feiteira, Frederico Gomes e José Afonso neste pódio da Geral Masculina. Um pódio aqui também a contar com os patrocinadores lugar, Edgar Reza no Cine Summit. Segundo lugar, Bruno Miguel Ferreira, Timo Antonil. E para primeiro lugar, José Gaspar do Lunense. Jovens lá em cima, mulheres e homens, queremos os todos lá em cima. E queremos um grande aplauso para estes homens e mulheres. Vamos lá! Parabéns os nossos homens, Bruno Ferreira, e José Gaspar, José Gaspar já está, o Bruno Ferreira também vejo ali atrás. Estas é geral feminina e masculina, senhoras e senhores, um grande aplauso para eles, foram os mais rápidos hoje nas Gerais Extreme Marathon 42 km. Merecem você um aplauso, vamos lá! Recorde para por cerca de 6 minutos. E sai um cheque de 600 euros para ambos, Fátima Melo e José. brasileira, Fabinho Cavaleiro. A entregar este troféu também aqui o Sr. vice-presidente da Câmara Municipal, o Sr. presidente da Câmara Municipal. Vá lá, um, dois, três, a entregar aqui, vá. Um, dois, três, por mim! Representante dos Valdias, Presidente dos Valdias, no Terras Boa. Vamos esperar a Bela cima para se aproximar também a Federação da Proteção Civil. Para também proceder à entrega de prémios aqui. Rafael Mendes. José Mendes. 5 segundos. Maia. A Raquel. Já apresentou aqui apenas a segunda classificada, Braga Runners, Raquel. Ah, já aí está, Raquel a entregar então agora assim a Ana Bela Simões, Manuel Times, Sr. Presidente da Câmara Municipal, e o Sr. Vice-Presidente Adelino Cunha a entregarem estes troféus Para as Moreiras de o de tempo a é Nuno Fernandes, ele que já esteve aí nas principais provas nacionais e a fazer também a estar no CCC, no, em Chamonix, no Mont Blanc. Parabéns, meninos, parabéns aos nossos sénior masculino, Nuno Fernandes, Celso Oliveira, Paulo Oliveira, Paula Rios, Viana Lanning, aqui a subir então, mais alto do pódio. Ao contrário. Parabéns meninas, já ah, levam aqui umas belíssimas tatuetas também. A volta de Fafo está muito forte, é é o Zé Fernandes ali também, representação do Clube Atlético de Faf. Ben Lucas, com o Emílio Carvalho para o primeiro lugar, então Bruno Fernandes. Aqui o Clube Atlético de Fafo.